gospodar, femeie gospodină sau omul gospodar, niciodată n-a să-mi bătutul pe drum. Am uit toamna de aur. Dar dacă să... femeie e gospodină, dar bărbatul nu-i gospodar și o bate? Asta da chestiunile lor. Violența se ia din multe puncte de vedere. Ea nu este așa acum. La unii se iau din... Duc o viață, aș spune, anormală. Beție, iată de aici se ia. cazuri mai sunt, se iau certurile din neajunsuri. Și iată aici ai cel mai dureros, când omul din neajuns devine violent. Să contrazic, aș spune, perechile de oameni. Nu este chiar asta, să o la fug, o recu... Este o careva limit între acestea, o răbdare. Nu se întâmplă, te aduce la așa nivel. Nu ar trebui chiar deodată să pornească. Nu te aduci câteodată la, la limită de cum ar spune, la culme. Și pornești de atunci să cauți dreptate. Eu am fost într-așa cazuri. Regret, dar posibil că n-ar trebui. Asta e. Am fost și victimă și eu poate am agresat pe cineva în viață. Pe neatenție. Nu tot pe aș spune, comportament neatent față de mine a fost. Și a fost și eu agres, ag, am agresiv, cum am spune, față de cineva. Și tot, nu a trebuit așa să fiu, mă căiesc de asta, mă, dar au fost așa cazuri. Viața mea a trecut prin toate. În viață, cum, să nu spun ce, cum, uh, așa să este, uh, odată am greșit, că nu, pe urmă, tot normal, la noi în mahală tot acolo, tot sunt, a fost o pereche, nu dăm să mai liniștit, dar în oricaz dăm E mai tihă, e mai leacă să mai tihuit. Nu, ei suntem mai leacă mai departe, nu putem ca să, cum mă rog, acolo sunt care mahaleni mai ajutori, care mai iese lumea, dar Orice caz, stihoiește. Tete este. Deci lăsați vremea da. să liniștească. Să liniștească. Ei între dânsi să lămuresc și ce să faci, altele, așa e viața că se întâmplă, că neajunsuri. Și mie este uneori neajunsuri în casă, spune, păi, bărbat ia că așa, așa, așa, vraș, gata, dar omul tot nu-i putere, n-are de unde din cauza sărăciei uh, nu putem să facem de tătă și este și scandalul și tătă este în familie. Omul trebuie să rap, deci femeia trebuie să rap. Poate eu azi n-am spus drept, păi e mâine, poate e mâine nu spus drept. Trebuie unul cu altul trebuie să înțeleagă. Atâta că e liniștită ea și eu de ce sunt. Când știi, poate vom cuvânt așa, mai acru îi spui dacă ceva, da, ridicat mâna nu. Nici eu, nici eu, la noi nu e în familie așa, familia, nu știi cum.